сиз ак жолсуз э сборго баратасың мурда менин да жолдошум борчик болчу э жок эй ооба күрөшкөндү аябай жакшы көрөт молодец даже сизди утуп коем деген болчу чын эле эй мека койчу ооба жолуксам көргөзөм деген э, чок такыр болгон эмес андай э айтчу эмес белең бир залда тренировка кылабыз спокойно эле чаап салам деп тоолорду карачы